到了，很问题。最后一种啊，第九种，这是一个比较鲜艳的蓝色，倒在哪里？倒在这里。好了，全部倒进去了我们开始混。我们开始加颜色。